Efectivamente, me encuentro aquí con la pequeña promesa del fútbol, Chico Terry. Hola, Chico. Hola. Cuéntanos, Terry, ¿a qué te dedicas? Yo juego a la pelota. ¿Cuáles son tus hobbies? Yo juego a la pelota. ¿En qué curso estás? Yo no voy al colegio. ¿Pero por qué? Porque yo juego a la pelota. ¿Qué haces cuando estás aburrido? Juego a la pelota. ¿Pero qué haces cuando te aburres de jugar a la pelota? Yo juego a la pelota. Yo no voy al colegio. ¡Oh, pero no puede ser!